mediana. <laughs> Sí, le... ¡Se va, se va! que una vergüenza, tío, ¿eh? Una vergüenza total eres. Con estilo, pe. Estoy trabajando solo. No quiero trabajar. La perro. Pero la coca. Chicle. Chicle. no lo veo, no lo veo. Yo tampoco lo veo hace tiempo. <laughs> ¿Ya? Ya, ya, ya. Ah, bebé. Está bebé. Pues. ¿Dónde le mandó tu potera? ¿Dónde está un día el Titanic? Al ¡Uh! Se va, se va, se va. Mete la mano. A ver. Mira, el balde. una foto más. De visera, de visera. Oh, visera. más, mójala más la cámara. ¿No el pico? Remángalo. Ahí su boca, pico Ahí su cabeza. ¡No! ¡Tus pies! Falta, falta. Avísenme Saludos, un saludo. Un saludo para tus fans del mercado. En el tubo. Limpio. Limpio, así como. Chévere. Dava um tiro aqui. não é bunker, bunker, mano, aqui!